Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir çizim videosu çekeceğiz. Evet bu benim ilk çizim videom olacak. Ve bugün sizlerle kendimi çizeceğim. O Kekeyo'dan. Evet hani şu Migat'ten o Cenkeri'ye dönüşen Cenker vardı ya onu çizeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Tabi ben Paint'ten çizdiğim için Paint'ten çizeceğim. Çünkü Paint'i seviyorum. Ve sadece de full beden olarak çizeceğim. Biraz fazla küçük yapıyorum bedeni. Heh. Şöyle birazcık büyütelim. Evet. Hop. Evet, şöyle bir duruş yapalım. Dur, bu kol şöyle olması lazım. Evet şimdi kıyafete geldik. Ee, ben genelde bu rengi seçiyorum. Hem animedeki gibi yapacağız. Yani benim kendi şeklinde karakter değil. Bu gerçek kişi. Ne melepez yiyeceğin gereklidir. Deli teşekkür ederim buradan. Selamlarımı söylüyorum. Acaba şey ondan sonra farklı bir çizim videosunda da kendimi şey X gezegeninden gelen bir uzaylı şeklinde çizebilirim. Belki yani. E, pantolonum siyah. Evet. Aynı animedeki gibi. Anime. Yani OKK versiyonundaki çizimi olacak. Yani ben o kadar resim çizdim Neyi çok seviyorum? Ayakkabılar. Hani tabii ki de ayakkabılar. Bunu çok kolay bir bakıp geliyor. Evet şey yanlışlıkla ben kıyafetimi yanlış yapmışım onu düzelteceğim. Çünkü o şekilde e, bir şey bir fanmade karaktere benzemiş oluyor. Şey birazcık yardım alıyorum kalemlerden. Yani kalem kullanmayı da seviyorum paint'te asla ihmal etmiyorum kalem kullanmakta. Yalnız birazcık şu şurayı da unutmuşum onu da yapayım. Evet oldu sıra ayakkabılarda. Ayakkabılar çok kolay siyah. Ondan sonra da saçını yaparız. Ondan sonra da Migatteno Cenkiri yaparız. Şimdi ilk önce saçlardan başlıyoruz. Hani tabii ki de benim Son Goku şeklinde bir saçım var. Neden öyle ben anlamadım. Şey bu arada beni o KKO'da nasıl yapmak istediler? Tabii ki de bu şekilde. Saçlarım böyle. Bir de Cini benden hoşlanıyor animede. Yani o KKO Yani ben de onu seviyorum. Ama şey birazcık fazla doğal bununla. Ama animede. Yani gerçekte değil animede. Pekala saçlar tamamlandı. Sonra da şu saç şeklini yapacağız. Bence güzel oldu vallahi. Aynı animedeki gibi. Animedeki gibi. Şöyle birazcık şurayı da yapalım. Evet. genci oldu. Yalnız şurada beyazlık on rahatsız oluyor ve hatalı oluyor. Tamam ten rengime gir. Ten rengi vardı ya skinimiz. Skin, skin. Ken. Evet sıra geldi gözlere. Gözler çok kolay. Benim saç Evet biraz garip olacak gibi görünüyor. Kusura bakmayın. Tamam kaşlara geldik. Tabii ki de yan bak. Tabii ki de bana bakmayacak. Düşmana bakacak şekilde. gözle e, tamam. Ondan sonra da imzamızı atacağız. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Aynı animedeki gibi. Şimdi imzam. Evet benim imzam bu şekilde. Unutmayın. Şimdi Cenk Ersezer diye kaydedin. Yok sadece Cenk Er. Cenk Er. İşte kaydoldu. Umarım beğenmişsinizdir. Dur bir de göstereyim. Hemen gösteriyorum. Nasıl ama? Çok güzel bence. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle çizim videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de kafam kaşınmaya başladı. Sanki, şey, sanki bitlenmiş gibi hissediyorum kendimi. Her şey. Daha fazla böyle çizim videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta bir okay, Kale, Let's Be Heroes. Benim en çok sevdiğim, en çok sevdiğim animedir. Evet, gerçek. Doğruyu söylüyorum. Evet. Bu da Cenk Ersezer. Yakında daha farklı versiyonunda çizeceğim. Evet saçlar Songoku şeklinde. Neden diye sorarsanız ben size söylerim. Evet. Şimdi şuradaki çıkan video hani bakın tıklamayı unutmayın bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bir de kanalımı kapak resmini değiştirdim yani profil resmini değiştirdim ve kapak kapak fotoğrafını değiştirdim. Artık farklı yaptım. Artık profil fotoğrafım e, profil fotoğrafının Lemis evet o da OKKO ama bir okay, bir oyundan OKKO Let's Be Heroes Hero Fight benim seslendirdiğim karakter. Ne bir de Cenk Erersal Sezer'i ekledim. Bir de ben My Little Pony Super hayranıyım ama bittiği için üzülüyorum. Evet. Ama bazen bölümlerini izliyorum. Neyse. Yani şurada da kanala abone ol tuşuna basmayı unutma. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Yani bay bay. Hoşçakalın. Keyfinize bakın.